اوكي السلام عليكم شلونكم شباب ان شاء الله بخير طبعا اليوم جبت لكم مقطع استكشاف عالم ال Nether ورؤية الاشياء الغريبة الموجودة فيها شباب فاوكي طبعا انا حاليا ب server المتابعين آه، للفهم فاوكي يلا يا شباب خلي نبدي طبعا واللي ما يدري يا شباب انا فعلت آه، الربح بالقناة وخليت اعلانات فاوكي يا شباب بدل ما تدعمني بال like ادعمني بانك ما تدوس skip ما دس skip للاعلان امزح امزح يا شباب حطوا like حطوا like ولا تدوسون skip بعد like وس... like ولا تدوسون skip. واشتركوا بالقناه حتى نشجع اوكي يا شباب يلا نبدي هسه خلينا نروح لعالم ال Nether طبعا يا شباب سويت انا كلش خوش ثغره سويتها انه من ندخل عالم ال Nether ونطلع ما يودينا المكان بعيد لا رجعنا لنفس البلده اللي احنا بيها اوكي يلا بسم الله طبعا يا شباب انا النت شوي عندي ضعيف لاني قاعد باخر البيت حرفيا والنت كلش ضعيف اوكي يلا خلينا نكسر هذا طبعا يا شباب هذا الشيء الوحيد اللي ب Minecraft ما عرفت شنو فايدته اكتبوا لنا بالتعليقات شنو فايدته يا شباب اوكي اوف يا شباب تعال تعال تعال لا لا لا لا ماما وين هذا ابلع كيف يضربوني شباب عندي خذ من ذهب اوكي اوكي والله حلو يا شباب خلينا نكمل هذا واحد ثاني تعال تعال شوف النك يا شباب شوف النك اوكي يا شباب قتلناه خلينا نكمل اوه يا شباب ذهب والله كفو كفو اوه يا شباب كمية الذهب اللي حصلناه والله حلو يا شباب النت ضعيف يا اخي النت ضعيف اوكي حلو والله حلو يا شباب شوف كمية الذهب اوكي هذا هنا هم ذهب هسه نحسب ايش قاعد صارن يا شباب اوه 53 حبة ذهب وصلنا للعالم وات وصلنا للعالم يا شباب خلي ننزل بس بطريقة يكون ما نموت اوكي بهالطريقة اوكي هذا شنو هذا يا مسوي اها تذكرت يا شباب طبعا سيرفر المتابعين دائما نسوي هنا رحلات فا اوكي خلينا نحاول ننزل بمكان بس خلينا ناكل اول شيء خلينا ننزل بال bucket مال الماي بس يا رب ما نموت اوكي وي لا what يا شباب يختفي يختفي بعالم ال Nether. خليني اقتل ذاك يا شباب اول مره بحياتي هسه راح اقتله تعال اوكي وين راح اوكي خلي اول شي نقتل هذا الورع هجموا علي يا شباب لا لا لا لا راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت اوكي يا شباب وينهم لكم تعالوا هذا الاخير اعتقد يا اخي ما تموت عندي سيف ذهب وما جاي موتك اوكي اخي لا لا شنو هذا اوكي يا شباب خلينا نكمل رحلة البحث عن ما ادري شنو اوكي يا شباب بوع الزرع اللي هناك قد حلو طبعا جبت شي ويا حتى اخذ هاي الاشياء شنو هاي شنو هاي ما ادري ذهب يا شباب ذهب خلي نكسر احسه قوي ما ادري ليش بالله اوف يا شباب حتى الحشيش الموجود هنا ينكسر بالبيكاكس والله اوف شنو هذا شنو يا شباب اول مره شفته يعني شو يسوي بالله والله خلينا نقتله شنو هذا مسالم خليهم يا شباب خليهم خطية آه هو يا خطية كتلتهم كلهم اوكي يلا يا شباب خلي نروح للذهب وهاي الشجرة يا شباب شوفوا النوع... النوعية مالت الخشب خلي نكسره اوه شنو يا شباب اوكي خلينا ناخذ الذهب بس خلي هاي ناخذها همه اوكي اوف <laughs> شوف اللافا يا شباب قدامنا يلا خلينا نكسر حلو هاي اللحمات مال شنو هاي اوكي خلينا ناخذ خلينا نكسر هذا يا شباب يلي ما ادري شنو فايدته اوكي خلينا نرجع يا شباب لا نضيع لا يا شباب طحنا اوكي خلينا نرجع نصعد يا شباب هسه خلينا نروح للمكان الثاني هذا هو يا شباب هذا طبعا هذا هذا الشباب المكان هذا انا بنيته فلا تنسون تروحوا له يا شباب كلش حلو واو والله تذكرتهن يا شباب طبعا هذني موجودات بعالم ال Nether. يلا خلينا نكسرهم والله حلو يا شباب طبعا مثل ما تشوفون النت شلون ضعيف اوكي اوفا يا شباب صار عندنا اكثر من stack ذهب اوكي خلي نذب اشياء باللافا ثواني ثواني اوكي خلي نشمر آه ال bucket نشمره والبطيخ نشمره هاي نشمرها ونشمر هاي الجداحة نشمرها ال dirt نشمره الجلد الجلد نشمره فاوكي شباب صارت عندنا هسه مساحة خلينا نكمل وانا احس بالي من النت اوكي يا شباب والله يا شباب هاي كلش كلش مفيد كلش كده يا شباب حلو خلينا نصعد كلش تمام نشوف ايش صارت عندنا صارت عندنا 12 بارود ذهبي قتل هذولي فوق وايد هذولي وايد يلا بس شو نسوي لا شوفها يا شباب شوف العدد اوكي يا شباب بلع خلينا ناكل لين راح نموت اوكي بقى يا شباب اخر شيء راح نسويه بالفيديو ثواني واللي هو راح ننزل المسافة 14 الى 15 احداثيات حتى نشوفه موجود شو اسمه ثواني شو اسمه يا شباب الدروع الحديدية اوكي يا شباب طبعا مثل ما تشوفون صار لي ساعة اجمع اغراضي وما ادري شنو وهذا الدرج رجعت لها يا شباب آه، لان وات آه، فاوكي يا شباب آه، يب خلينا نكمل خلينا ننزل اوكي طبعا مثل ما تشوفون يا شباب فوق الاحداثيات هسه احنا باحداثيات 20 جرات ننزل اوف اوف اوف اوف شنو هاي حلو يا شباب هذني هذن كلش نحتاج كلش واو شوف العدد يا شباب شوف العدد اوف اوف خلينا نكسر والله حماس يا شباب اذني يعني كلش نادرات بالعالم الحقيقي تلقاهن بس يم بوابه يا شباب ما يتحصلن حرفيا والله حماس يا شباب حماس حماس حماس شوف لا lava lava lava lava lava lava lava lava lava. lava lava lava. لا لافا لافا لافا اوكي يا شباب الحمد لله هسه خلينا نصعد ثواني لا مو نصعد مو نصعد يا شباب خلينا نكمل ننزل اوكي نكسر حبتين حبتين حتى لا نطيح بس نحتاج شموع اوكي تمام اوكي اوكي يا شباب بس احنا على المسافة المطلوبة اوكي يلا خليه يكسر ذهب يا شباب حلو حلو ذهب ذهب ذهب حتى الصوت حلو يا شباب اوفا يا شباب شوفوا شنو لقينا والله حلو والله حلو يا شباب خلين يا شباب خلينا نوخر الاشياء الزايده ثواني ثواني وين نزلنا ما تقولي وين نزلنا اوكي يا شباب خلينا نذب الاشياء الزايده مثل آه هذا نذبه وشنو بعد يا شباب آه نذب هذين البكاكسات الثنين وناخذ الذهبي وناخذ بعد الحديدي اوكي يلا يا شباب شوفوا شنو لقينا والله شي حماس والله شي حماس يا شباب عارفين ال server يعني صار صدق صدق server اوروبي الماني مدري شنو server شيك شيك حلو يا شباب اوكي ناخذ البكاكس الثاني اعتقد يا شباب آه، فوقنا قلعة والله ذا صدق يا شباب فوقنا قلعة حتى نقتل هذا الاصفر اللي اللي يطير حلو آه، اوكي شباب خلينا نصعد لان اعتقد فوقنا قلعة ثواني بس اول شي نكسره لان يعني جدا جدا مفيد كيف اذا اطق لك واحد تنبعر موجودين صغير وشكال اوكي يا شباب آه طب... طبعا مثل ما تشوفون يا شباب what ذاك ذهب ذهب يا شباب آه على كل يا شباب آه، خذينا اللي شو اسمه هو هذا الاسود ثواني بس نشوف اوكي يا شباب شفتوا نسينا شيء اللي هو هذا خلينا ناخذه ثواني اوف يا شباب شكل الاشجار شكل جدا رهيب اوكي حلو يلا يا شباب نرجع للعالم الحقيقي ونستعرض الاشياء و yep. اوكي يا شباب طبعا مثل ما تشوفون وصلنا خلينا نطلع من البوابة حتى اراويكم شلون راح يرجعني للعالم مالي اوكي شباب مثل ما تشوفون انا من طلعت من بوابة ال Nether وداني للعالم الاساسي بس بغرفة خشبية آه، ايش راح نسوي نضغط هذا الزر راح يرجعنا لمنطقتنا مثل ما تشوفون يا شباب شي جدا رهيب اوكي يا شباب يلا خلينا نستعرض الاشياء ونشوف شنو فايدتهم ويب اوكي يا شباب آه، يلا يلا خلينا نستعرض الاشياء هاي هي ال crafting يلا بسم الله ايش بيها ما تفتح يا شباب اوكي فتحت اوف يا شباب نقدر نصنع القلابات اللي خذيناهن والله كفو اوكي جبنا عشرة كلش حلو اوكي وطانا 13 gold آه، كامل خلينا ناخذه wow يا شباب شوفوا نقدر ناخذ دروع اوفا ابو على الخشب الجديد والله حماس يا شباب وهذا الدرج هم واو اوكي شباب اول شغله واللي هي هذا اوفا يا شباب هو هذا اللي قلت عليه قلعه جبناه والله جبناه اوكي يا شباب هذا الشيء الثاني اوفا اوفا اوفا يا شباب كنا حديد والله شنو هالصوت والله ما ادري ما جاي اسمعه ليه اللي حاط سماعات اوكي يا شباب اوكي ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا اوكي يا شباب اوكي هاي هي الاشياء جبنا مع بعد ويا اوف يا شباب شوفوا شنو جبنا والله مستحيل مستحيل مستحيل وجبنا بعد ويانا من هذا واو وجبنا من هذا الخشب بعد حلو وجبنا من هذا الاسطوري مثل ما جاي تشوفون وجبنا هذني القلوبات الاسطوريات وجبنا هذا الدرج والله حماس يا شباب وجبنا هاي بعد ويانا وهذني يلي هي من الاصل الارض مال عالم ال Nether جبناها ويانا يا شباب وجبنا بعد الرماد يعني الذهبي وجبنا ال gold والحبيب والله فاوكي وصلنا لنهايه المقطع لا تنسى ال like تشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلك كل شيء جديد وبس مع السلامه لا تضغط skip للاعلان ويلا مع السلامه like like يا شباب like. واشتراك واشتراك اوكي يا شباب مع السلامه